Paiva, eu sou técnica da área de educação e educação inclusiva, somos de Nazaré da Mata, da Gerência Regional de Educação da Mata Norte. Nós trabalhamos na área de educação especial e hoje, é, conhecendo Alex, né, a sua palestra, foi uma grande contribuição, não só para a sociedade acadêmica, mas para a sociedade de educadores, para as famílias, para que a gente possa reposicionar essa nossa luta em relação à síndrome de entendendo que a gente pode liderar essas pessoas e ver que essas pessoas têm seus sonhos, seus desejos, essas pessoas crescem como a gente, essas pessoas podem liderar a vida, a vida particular, a vida escolar, a vida social. e então, com essa palestra do Alex veio demonstrar né, que nós podemos, enquanto educação também, enquanto escola, enquanto família, enquanto sociedade, estar nessa luta em prol né, de que essas pessoas com síndrome de Down possam viver felizes para sempre.